دین درمان تو بلندت با می جغان جایی بزرگان تیتی لاتین و قغت ده تاون رشان جغا تو بلندت با می جغا تو کی ته جایی بزرگان تیتی لاتین و قغت ده تاون رشان

غیری تو جبت وطن است برای تو رندم خسا سر تا گردش من طرف است وزدتی سریوب کنماست غیری تو جبت وطن است برای تو رندم خسا سر گردش من طرف ای خان جان تو جی پزب خواهد جدید درمون تو جی پزب خواهد جدید درمون دی دیتا زغوا باس دیخز نچکر صدا دیر قواتی یک داره زدر دردی یک دوا باس مرگ دیتا زغوا باس دیخز نچکر صدا دیر قواتی یک داره زدر دردی یک دوا باس بزل قوات جديدة درمان أيوة خانجا أيوة خانجا